Satu. Tuh. Mana itu mama tuh? Mama mana itu? Wah. Gitu, mama mana? Ibu mana? mama? Iya, mama mana, Dek? Mana? Bisa. Tuh. Mana itu? Mama mana? Mama mana tuh?